термелүүчү нерсе гана үн чыгара алаарын байкайлы ал үчүн камертондун термелүүсүн козгойлу анын дирилдегинин учтарына илинген шарикти тийгизели биз үн угуп жатабыз биз дирилдек учтары чыгарган үндү уктук жана дирилдек учтарындагы чекиттеринин термелүүсүн көрдүк динамик үн чыгарууда шар кыймылга келүүдө эгерде үн булагын өчүрсөк шар кыймылын токтотту